Soy Adolfo Camaño, represento a la Municipalidad de Ramallo en el Consejo Asesor de la Experimental de INTA San Pedro, al cual eh, hoy soy presidente. Eh, y realmente, bueno, tuvimos una jornada hoy en la que se recorrió todos los planes de investigación y los lugares de, trabajo eh, de la experimental. Realmente muy interesante, muy interesante la participación de distintos organismos, de distintos este, en este, Consejo que eh, debería servir, y a eso aspiramos, para un mayor crecimiento de INTA, que hoy también está cumpliendo 60 eh, años. En lo personal, como ingeniero agrónomo, siempre tuvimos como el INTA, como la institución que, fue buena parte eh, de nuestra formación y en lo personal, habiendo trabajado ha sido mi primer trabajo y, he estado tantos años adentro de INTA, digamos que tengo un, profundo respeto y lo que por ahí vemos también es que cuando se habla tanto de la crisis de las instituciones, eh, no se lo menciona al INTA como que es eh, una institución que sigue brindando mucho para el sector productivo y sigue siendo eh, muy respetada por el, por el sector y por otros sectores como una institución muy positiva. Entonces, bueno, mis deseos de que sigamos creciendo, sigamos mejorando y por 60 años más mejores. ¿Cómo se proyecta el CLA? ¿Con qué expectativas para el 2017? un poco hay eh, bastantes propuestas que se dieron en tres comisiones que se formaron eh, y bueno, como éramos nuevos, es la etapa de eh, proyecto, El 2017 deberá ser el año de ejecución de todas esas ideas nuevas por estar formado por, distintos, eh, distintos ambientes, distintos integrantes que representan diversas instituciones, surgen ideas eh, nuevas. ahora será el momento de trabajar y ejecutar esas ideas.